احنا في الاساس في برنامج ويكيبيديا للتعليم احنا بندفع الطلبه ان احنا نشتغل على المقالات المختاره والجيده اللي بتظهر على الصفحه الرئيسيه للويكيبيديا لسواء اي نسخه عموما بس احنا بنتكلم عن النسخه العربيه فالطالب بيتشجع ان هو يشتغل على المقالات اللي ممكن تظهر على الصفحه الرئيسيه في يوم من الايام ويحس بمجهوده فيها One thing I have discovered along these years is that students are eager to do things differently. I think that the new approach should be we are going to learn together and we are going to decide what to learn and how to learn. And for me, Wikipedia is an ideal space to make this happen because it's an open space, it's an open environment, it's digital and everything you do is there for everybody in the world. One of the things which we introduced um, was to ask students to register with their real names. They can uh, prove that they have um, contributed to Wikipedia to show them to future uh, employers. دي ان الويكيبيديا او برنامج ويكيبيديا للتعليم هيساعده جدا ان هو يشتغل على الترجمه عشان يوصل للمس... للقدر الكافي وال... اللي يأهله فعلا لسوق العمل What we try to tell them is that the students themselves are improving the, their skills in English or in, in the, any other language they are learning improves when they add to Wikipedia. كانت عندنا طريقه شويه ان احنا ممكن نشتغل بيها ان احنا كانت في مسابقات بنشتغل عليها عشان نحفز الطلبه ان هم يكملوا معانا كانت في الرغبه والاراده بتاعه الطالب والاشخاص نفسهم المشاركين المتطوعين المشاركين في البرنامج ان هم ان هم يشاركوا معانا ويطوروا المحتوى العربي ويعملوا اثراء ليه على الانترنت